Beraterin Bertha ist ein Multitasking-Talent. Neben ihrem hektischen Alltag hat Bertha immer ein Lächeln im Gesicht und mit ihrer ruhigen, gelassenen Art dient sie als wirksamer Ruhepol. Zum Abbau von Stress einfach kurz oder länger zusammenknautschen und sofort den Gute-Laune-Effekt spüren. Durch die Materialbeschaffenheit von Polyurethanschaum verliert sie nie ihre Ursprungsform. Idealer Werbeträger für Versicherungen, Banken, Beratungsunternehmen oder als nettes Geschenk für Seminarteilnehmerinnen. Und selbstverständlich gibt es auch das männliche Exemplar für die Teilnehmer. Überzeugen Sie sich selbst von der Squeezies-Qualität und bestellen Sie noch heute Ihr Muster.